Então, o Gêmeos é a referência aí, né, do, do grafite brasileiro, temos mundiais até, né? Eles têm um, uma coisa que é, que é o estilo próprio, assim, que é muito peculiar, então com isso eles conquistaram assim, reconhecimento, né, porque é fácil identificar. Eles estão pintando há muito tempo. Eu estudei no mesmo colégio que eles, em 96 cinco eu entrei, acho que eles estavam saindo, eles já pintavam muito bem. Acho que eles pintam desde os anos 90, assim, e sempre de forma muito comprometida, pintam bastante. Costumo sempre falar que, apesar de eles quase não estarem no Brasil, sempre viajando, eles são os caras que mais pintam em São Paulo. Diferente que muita gente pensa, eles não fazem só aqueles bonequinhos, fazem umas letras, fazem bombas pela cidade, são os caras que mais fazem bombardeio, hein? são os grafites legais, né? que para muitos é o que é considerado grafite, né? Está mais ligado à essência do, sem autorização. Né? É, então, isso é um universo todo particular, né? faz menção a, a, também à cultura brasileira. Mas tem uma coisa mais ali do fantástico mesmo, universo fantástico. Eles falam de um mundo deles lá, acho que é Tetris, uma coisa assim, que é um mundo particular deles. Eu acho interessante porque são dois, né? E os dois pintam juntos, né? Interessante você ver eles pintando. Um completa o outro, uma coisa bem, bem, bem interessante, bem única, assim. Né?